awan-awan menghilang di antara bayang-bayang bila kita sedang jatuh cinta dunia seolah milik berdua bawa terbang tebus awan-awan insan yang sedang jatuh cinta dunia seolah milik berdua bawa terbang tembus awan-awan menghilang